સમગ્ર પૃથ્વી આજે ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛି ତରଭା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ପାଳନ କଲୁ କିନ୍ତୁ ତରଭା ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ନ ରଖି ଆମେ ସମଗ୍ର ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରଭାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସୁହୃଦ ସୁଖମୟ ଶାନ୍ତି ସହାବସ୍ଥାନ ସେମାନେ ମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚଷଠିରୁ ସତୁରି ଜଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲୁ ଦରଭା ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିସରରେ ବଡ଼ଦିନ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ସାହୁ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବନ୍ଦିତା ନାୟକ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ବିଜୟ ପଣ୍ଡା ରାଜକିଶୋର ସାହୁ ପାଷ୍ଟର ତରଣୀ ପୁଟେଲ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ବନିତା ସାହୁ ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏହି ଧର୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତରଭା ସହରର ବହୁ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଣ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ରେଭରେଣ୍ଟ ବିଜୟ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବନିତା ସାହୁ ତରଭା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ମହାନ ପ୍ରେମର ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ମହାନ ବାଣୀ ସବୁ ଶୁଣି ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ଦେବାନି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଏହି ବଡ଼ ଦିନ ପାଳନ କରାଗଲା ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମସ୍ ଦିନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଭାଚ ଆଉ ବକ୍ତା ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ରେଭରେଣ୍ଡ ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଯାହା କହିଲୁ ଯେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତେ ପାପି ଆଉ ଏଇ ପାପମୟ ଜଗତରୁ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଖୁନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାକ ଏବଂ ସେ ଆମ ପାପ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କୃଷରେ କୃଷକୃତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ପଣ୍ଡା ସାର୍ ପ୍ରଭା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିଥିଲେ